mamlakatimizdagi barcha referendum uchastkalarida konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha referendumda fuqarolarimiz ovoz berishda davom etishyapti surxondaryo viloyatidagi referendum jarayonlari va u yerda kuzatuvchilarga yaratilgan sharoitlar haqida muxbirimiz to'xtaladi surxondaryo viloyatida jami 860 ta referendum uchastkasi bo'lib ularda 5160 nafardan ortiq mahalliy kuzatuvchilar faoliyat olib bormoqda birgina termiz shahrining o'zida mavjud 48 ta uchastkada 288 nafardan ortiq mahalliy kuzatuvchilar ishtirok etyapti fuqarolarimiz o'z xohishi bilan referendumda ishtirok etishib ovoz berishyapti hozirda bu yerda bir ming sakkiz yuz yettita ovoz beruvchi bor fuqarolarni kayfiyati a'lo darajada ovoz beruvchilar uchun bu yerda barcha sharoitlar qulayliklar mavjud biz kuzatuvchilar buni shaffof ochiq oydin bo'lishini ta'minlab mas'uliyat bilan o'z vazifamizni bajarib nazorat qilib o'tiramiz aytish kerakki kuzatuvchilarning faoliyati ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashda muhim hisoblanadi ayniqsa xalqaro kuzatuvchilar tomonidan beriladigan baho mamlakatimizning siyosiy imiji va demokratik islohotlarimizning ahamiyatini ifodalaydi mana hozir men referendumda o'z ovozimni berib chiqdim konstitutsiyamizga o'zgartirish kiritiladigan islohotlar bilan oldindan tanishib chiqqanman men o'z ovozimni berdim umuman olganda barcha uchastkalarda kuzatuvchilar faoliyati tashkil qilingan ularning har biri jarayonlarni xolislik bilan kuzatishmoqda kun davomida barcha kuzatuvchilar ana shunday mas'uliyat va e'tibor bilan zimmalardagi vazifalarni bajarishadi umumiy jarayonlar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz